Погрустневшая ночь разместила созвездие На седых площадях галактической лжи Ты к медведице, малой большому медведю Сокровенным мерцанием путь укажи Я не знаю, что там за стеклом телескопов Происходит в реальности космос велик Светофоров там нет но простым автостопом не добраться ему ни за день, ни за миг. Подкати ему тройку туманностей белых и в упряжке нестись, как простому ну, такси Посреди черте разлинованной мелом На превышенной скорости, но донести У окна подожду, на звезду загадаю Но покажет рассвет свой космический бег я на тройке на той свою грусть покатаю Нас укроет, как полагал, выпавший снег